Dzień dobry, nazywam się Filip Kryniewicki i jestem dyrektorem sprzedaży odpowiedzialnym za rynek osobowy w firmie Intercars, branża motoryzacyjna. Serdecznie Państwa zapraszam na Kongres Sprzedaż 22-23 maja w Warszawie.